を残す右はダメって言ったのに超えろああノーソールのとこじゃんあそこ何ノーソールでいけるかな打っていいんじゃない ナイソン完璧だったんじゃない今ナイソン上りフック よねスライスライスだよね <laughs> 私もね自分が左に出たなって思ったんだよねごめん参考にならずうんケーよ OK よしよいしょ。 いいショットだったよいいショットだったいいショットだった今日一部たナイスショよしいいね目の前に池があるから気をつけていきましょう 刻む刻むバンカー方向にほうほうほうナイスショーナイスショーい、大きめ じゃないあちょっと強気ナイスどうもナイスショー 内緒でも池の右だよね木の下通すけど池の右、うん、いいんじゃないいいんじゃない上出来上出来完璧いい、ね残った 愛ちゃん70ヤードチッパーでいきますこれはなかなかの難易度高めですいいんじゃないうますぎでしょ <laughs> チッパーの神様だね落ちてきた ねいただきますいただきます動画だったんだ